Witajcie dziewczyny w najnowszym odcinku Semilaka Expert. Dziś zaprezentuję Wam dwa wiosenne zdobienia w najmodniejszych trendach. To tylko przedsmak, a więcej o tym, co jest modne, inspiracje, wywiady, nowości znajdziecie w najnowszym wydaniu naszego kwartalnika Magnifique, który bardzo serdecznie Wam polecam. Pierwszy z trendów, który mnie zainspirował, to animani. Na paznokciach i odzieży pojawia się dość regularnie, ale jeszcze nigdy nie był tak wyraźnie widoczny. Wzory oparte na centkach, łatkach, paskach lub innych motywach zwierzęcych to nie tylko symbol budzącej się wiosny, ale także silny trend modowy. Animani to oryginalne podejście do motywów zwierzęcych, ale w zupełnie innej odsłonie. Dajcie się ponieść wyobraźni, tak jak ja. Przejdźmy zatem do zdobienia. Na dokładnie przygotowany paznokieć aplikujemy Semilac Extend Base, czyli nasz bestseller. Dzięki niej wzmocnicie płytkę i przedłużycie ją nawet do 1 cm. Pamiętajcie o zabezpieczeniu wolnego brzegu. Utwardzamy 30 sekund w lampie 48 na 24 Jako koloru podkładowego użyjemy 273 Creamy Beige z najnowszej kolekcji Pastels 2. Aplikujemy dwie warstwy i utwardzamy 30 sekund. Przy pomocy pędzelka do zdobień Semilac Nail Art Brush 0003 przeciągamy po środku dwie cienkie linie wzdłuż kolorem z kolekcji Platinum 261 i całość wypełniamy. Utwardzamy w lampie 30 sekund. Całość zabezpieczamy topem no wipe i ponownie utwardzamy w lampie. Na holder nakładamy krople koloru, który był kolorem podkładowym i w proporcji 1 do 1 mieszamy z pastą White Cream Art. Uzyskamy w ten sposób gęstszy produkt, którym wykonamy delikatny motyw centków z pantery. Wzdłuż zdobienia z każdej strony zamykamy wzór cieniutkimi liniami. Całość obficie posypujemy pyłkiem akrylowym Clear 692. Utwardzamy w lampie 30 sekund. Miękkim pędzelkiem ściągamy nadmiar pyłku akrylowego i zdobienie gotowe. Prawda, że super to wygląda? Niekonwencjonalne połączenia geometrii, kratek, pasków będących tłem dla naturalnych motywów takich jak kwiaty, liście czy motyle. To nic innego jak trend tumani, łączący w sobie dwa różne wzory. Przejdźmy zatem do zdobienia. Na dokładnie przygotowany paznokieć aplikujemy Semilac Extend Base i zabezpieczamy wolny brzeg paznokcia. Utwardzamy 30 sekund w lampie 48 na 24 Kolor z najnowszej kolekcji Pastels 279 nakładamy cienką warstwą na cały paznokieć. Utwardzamy w lampie 30 sekund. Dla idealnego pokrycia powtarzamy aplikację i ponownie utwardzamy. Możecie pod kolor pastelowy zaaplikować również Semi Hardy White, który wzmocni paznokcie i pięknie podbije ich kolor. Na holder nakładamy krople koloru 279 i w proporcji 1 do 1 mieszamy go z fioletowym semiartem. Pędzelkiem N0003 aplikujemy cienkie linie z boku do boku. Utwardzamy 30 sekund. Na holder nakładamy krople koloru 170 i 272, które posłużą nam do namalowania róży przy pomocy pędzelka N0003 i koloru 170 obrysowujemy zarys trzech róży i utwardzamy 30 sekund. Teraz bierzemy w dłoń sondę jedynkę i wypełniamy wnętrze kropkami z koloru 170 i 272. Następnie płynnym ruchem łączymy je ze sobą. Naszym różom brakuje jeszcze listków, które namalujemy zmieszanymi kolorami. 079 i 048 za pomocą pędzelka 002, delikatnie przyklepując pędzelkiem do uzyskania pożądanego kształtu. Utwardzamy 30 sekund. Całość zabezpieczamy topem no wipe. Utwardzamy 30 sekund. I gotowe. Mam nadzieję, że nasze propozycje wiosennych stylizacji w trendzie Animani i Tumani Wam się podobały. Dajcie łapkę w górę i zobaczcie też inne odcinki Semilak Expert. A teraz konkurs. Napiszcie w komentarzu swoją propozycję zdobienia w trendzie Animani przy użyciu naszych kolorów i efektów. Trzy najciekawsze nagrodzę tym zestawem produktów. Trzymam za Was kciuki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.